No, Dalšia. Tentokrát máme topy nejlepších dokumentářů. Pátý místo od Mr. Beasta Really Didn't It na videu Mr. Beast Do You Remember Me a má 1,3 milion lajků. Čtvrté místo Let Him Go. On druhý má třetí místo dorazilo na 1,4 miliona likes. Druhé místo Jeremy David, doktora či Aničí z Davidu. A jsme první I'm Bad Guy, To je Bad Guy od si Evermana. Doufám, že se to líbilo, pokud jim žád like, odběr se další tak čau. Freestyler. Rock the microphone.